wuuno ex-gafrend wa brunoke amaze ne yeetonda byeyayogedde bimuddiza omuliro webale nnyo gwena wena atukubeera waneno ku guno omukutu gwenyininyini tugamba nti tukwagala nnyo era tukwagalira ddala webale gwena wasubscribinga nanjiga ne notification bell munange tukusizaamu ddala ddala ddala ekitiibwa hanno munange ono omukyala vanessa avuddeyo bw'atyo neyeetondera omwo eyaliko omwami we oba muyite taata w'omwana we saf kigundu bwe amanyikiddwa nga bruno ke bwatyo oluvannyuma lw'okuvaayo ng'ali ne munnamawulire omu gwe sigenda kukwatuukiriza linnya ono yavaayo bwatyo n'atandika okutyoboola era n'okuyisa amaaso mu eyaliko omwami we muyite brunoke omuyimbi era omwandisi w'enyimba bwatyo namutyobola nga agamba yamugera ebigambo bingi omwali n'okumulangira nti bwabeera mu kisaawe anti munange tasanya kyenda wabula ye azanya eddakiika bbiri ekyenda oba ekinana omunaana obazirekerani tetumanyi ano munange avuddeyo bw'atyo neyeetonda oluvannyuma lw'omuliro omungi ogubadde gumuyitiriddeko era ne bakafaya bino byayogera gye biziza gyali mu kabokike abantu bamutabukidde bangi nnyo nnyo nnyonyo ne bamwogerera ebigambo bingi era biyitirivu nfofoolo bw'atyo nekimuwaliriza okuvaayo neyeetonda ono yeetonze mubigambo bye bw'ayabaddeeko ne youtube omu owawaneeno bwatyo agenze maaso n'okwetonda n'agamba nti bamusonyiwe bino yabyogera mu biseera nga alina obusungu bungi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo era nayongera okujuliriza nga katiza ngagamba nti ono ana omunange yali mutamiivo yali anyweddemu olw'ensonga eyo avuddeyo bwatyo n'alabika nga amwetondera twagala tulabe ebigenda okuba nga bigenda mu maaso nebigenda okuba nga byeyongerayo era nga buli kimu tugenda kuba nga tukikutuusako waneeno obulambalamba nga we tuli tugenda mukunoonyezaako mukiseera um, kya iri tulabe engeri gyetumufuna tugenda kuba tumukutuusaako waneeno ano munange bino byebyali birina okukolebwa kuviira ddala muntandikwa nga tebannabakwetoboola bino ebyalina okukolebwa kubanga munange bano bayisiŋŋanya ebigambo ngono ayogera kino nga noli adda mu kamera naye ngaayogera kiri ekivuddemu kubaswaza nakwesaaza bo bonnyini ono nno yagenze mumaaso teyakomye mukwetondo ya brunoke bwatu nayegenda mumaaso n'okusaba ekisonyo eri omwana we sef kigundu wamu n'abo bonna abakoseddwa mu nsonga eno olw'ebyo bye yayogera nga teyabigendera wabula agamba nti yabyogeza mwenge na busungu era asuubizza nti agenda kubeera omuntu omulungi okusingako ku kino kyabadde oba n'abantu kyebadde bamulabamu n'ekiti mwebadde batandise okumutwalira katusuubire nti ono abonerdde era taaliddamu kukola bintu bwe biti nakuyisa maaso mutaata owa bebiwe kwebala nnyo okuba nga otugoberera gwe wenna wenna